Qui, destra e qui, destra e destra. Thank you. come so... <laughs> Giorgio! Ma dove andate? Ah! Diciamo, durante il cinema si chiama una mazzata in coppia, un po' oh, bella e buona, oh, bella se arriva sul sito, oh, Remi, Paco, poi vedo. No, ci sono delle belle. sempre aqui no Luau, né? Na construção do Luau. A parte que Thank you. posti lisci. Ah, Magari su quella, sulla cosa che porto. Eh? Giro! Uh, scusa! Eh. me l'hai mannato? Araccio condividi, P20 prima ci avevo dato un piccolo un po' più all'inizio Sì, sì, possiamo partire. É que eu me grupo de grupo, por favor. É do grupo de grupo, इक्कीस कल चुनी सीट पे जाए Buongiorno No, i tv ci li stanno aspettando. No, perché loro ci hanno la chiamata con quelli là giù, hai capito? Io già per me poteva partire. Siamo pronti, guys? qua asciutti, capito? Eh, no, no, no, invece no. Ma i ricci che stanno facendo. Mario, canna possiamo partire? Ma qua, immagini due corone, la corona grande e la corona piccola. Ah, qua, grande è una lasciata. Ciao, possiamo chiamare la ciambella, ciao, possiamo Ci stanno scappando un po' che non so, ciao, ciao. Ciao. Andiamo a piano giù. Esta, esta. Thank you. caglioni ragazzi perdonatemi, davanti all'auto voi davanti a tutela vostra della sicurezza voi davanti grazie fallo passare eh, Vai! Vai! Vai, vai! bado nagkarigo, esse ganyo. C'è una nostra migliore, ti capisci? Un pozzo. Eh, va buono. Ma comunque ti dà speciale, sì. Tu cosa capisci? Thank you. cię nie ma, mój tego. A okej, ale się rozgrywali. Okej. Vai, quando vuoi, vai, quando vuoi.

concentrate gli assessori. Eh, falli come si posizionano loro per il match sì. nazionale. Okay guardate, allora noi siamo pronti, quando voi siete pronti con l'inno, la No, no, loro sono pronti, stanno aspettando a noi. Allora l'amministrazione è pronta, potete anche partire. Ma potete partire. Maestro, maestro, puoi partire. Levate, eh. è il minimo. Per cortesia un applauso. Ok, ora parliamo con i vigili, appena sono pronti proseguiamo il percorso. rapida la nonna. Sono un po' collaborito. Allora una robot. Ok. Thank you.

mare in pratica. Será que nem mimo como é? We'll be right back. spettacolo, capito? Visto che c'è gente. Pasquale è lì? Cosa Pasquale. Siamo, siamo pronti. Moneta. La cassa di qua, ragazzi. Ragazzi, la testa di qua. La testa di qua, poco più, ci vuole Non lo so. 老林，老林是的，啊。